hello and welcome friends confusion नया कंपाइलर इंस्टॉल किया कन्फ्यूज़न थी कि मेन फंक्शन के अलावा मेन फंक्शन तो बनाना ही बनाना है हेडर फाइल लिखनी है कि नहीं लिखनी है पिछला जो कंपाइलर था वो भी कोड ब्लॉक्स का ही कंपाइलर था कहीं और से डाउनलोड हो गया था जिसकी वजह से वो बिना हेडर फाइल के सपोर्ट ही नहीं करता था तो ये देखिए यहाँ पर भी कोड ब्लॉक्स कंपाइलर ही डाउनलोड किया है दोबारा से मैंने और यहाँ पर अब मैं एम्पटी फाइल ले लेता हूँ तो ये एम्पटी फाइल ले ली हमने यहां पर डायरेक्टली मैंने मेन फंक्शन बनाया तो ये मेन फंक्शन बनाया ठीक है मैं कोई हेडर फाइल नहीं लिख रहा यहां पर करली ब्रेसेस को ओपन किया ओके और यहां पर इंट टाइप का डेटा टाइप ले लिया हमने और ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर करा दिया ज़ीरो ठीक है इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे यहाँ पर लूप लगा लेते हैं तो ये फॉर लूप लगा रहा हूँ मैं फॉर लूप हो गया यहाँ पर ए में स्टोर है ज़ीरो तो यहाँ पे जीरो लिखा यानी कि ए में स्टोर तो जीरो ही है तो यहाँ पे A is equal to zero लिख दिया टर्मिनेट किया ए इज लेस देन और equal to less than equal to दोनों लगाया है मैंने यहाँ पर ए में रखी हुई वैल्यू को टेन टाइम मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ टर्मिनेट किया ए प्लस प्लस कर दिया यानी इंक्रीमेंट कर दिया ठीक है एंटरप्रेस करके नीचे आएंगे लूप की बॉडी करली ब्रैकेट से बनाते हैं बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर अब हम क्या करेंगे प्रिंट करवाएंगे प्रिंट मैं क्या करवा रहा हूँ देखिए यहाँ पर प्रिंट लिखा मैंने और सिर्फ प्रिंट तो लिखने से होगा नहीं ये सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ लिखेंगे और यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये लिख दिया सूरज ये नाम मैंने लिख दिया ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पर कर दिया इसे टर्मिनेट टर्मिनेट करने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या करना है हमें जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमें इसको सेव करना है ठीक है तो चलिए इसको कर लेते हैं सेव ओके तो यहाँ से इसको सेव करते हैं और ये डेस्कटॉप पे ही मैं इसे सेव कर देता हूँ L double O P loop के नाम से loop dot C dot C लगाना ज़रूरी सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है ठीक है तो ये लूप की बॉडी भी करली ब्रैकेट से बना दी और कहीं पर भी मैंने हेडर फाइल नहीं लिखा है जैसा कि आंसी ने कहा है कि आपको हेडर फाइल लिखना चाहिए लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा उसी के लिए ये कंपाइलर इंस्टॉल किया है तो चलिए आइए ब्यूट पे चलते हैं कंपाइल पे चलते हैं तो ये कंपाइल करवा दिया प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया क्योंकि कोई एरर नहीं आई है और अब इसको रन करवा देते हैं तो यहाँ पे रन करवाते ही आप देख सकते हैं कि ये सूरज कितने टाइम प्रिंट हुआ है one two three four five six seven eight nine ten eleven ठीक है तो ये एलेवन टाइम प्रिंट हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या दिया है लेस देन और इक्वल टू टेन दिया है और ए की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट किया है तो ज़ीरो में एक हो जाएगा फिर वन दो हो जाएगा ऐसे करके ये एलेवन टाइम प्रिंट हुआ है हम चाहते हैं कि ये सूरज जो नाम प्रिंट हो रहा है अभी आप इसका आउटपुट देख सकते हैं ये इस तरह से आ रहा है हम चाहते हैं ये सेपरेट सेपरेट लाइन में प्रिंट होकर आए कैसे प्रिंट होगा आइए समझते हैं यहाँ पर कर्सर को रखता हूँ बैक स्लैश एन लगाता हूँ कुछ इस तरीके से और अब इसको सेव करता हूँ तो ये सेव कर लिया अब बिल्ड पे जाएंगे अब बिल्ड पे क्या जाना है इसको पहले क्लोज कर देता हूँ ये जो आउटपुट आया था अब यहाँ से बिल्ड पे जाएंगे कंपाइल करवाएंगे और अब इसको रन करवा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सेपरेट सेपरेट लाइन में ये प्रिंट होकर आया है अब इसको काउंट कर सकते हैं इजिली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो ये ग्यारह बार प्रिंट हुआ है अगर आप यहाँ पर नाइन कर देंगे तो ये दस बार प्रिंट होगा ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से नाइन कर दिया हमने अब इसको सेव करूंगा तो ये दस बार प्रिंट होगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है दैट्स वाई तो ये एक बार कंपाइल करवा देते हैं और एक बार और इसको रन करवा देते हैं तो अब आप देखेंगे कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो ये दस बार प्रिंट हो रहा है इसके पहले ग्यारह बार प्रिंट हो रहा था तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि हेडर फाइल लिखना ज़रूरी है या नहीं तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video